lietuvos visai Lietuvos bažnyčiai. Mes turime naująjį palaimintąjį, Teofilių Matulionį. Daugia tūkstantinė minė čia susirinko į katedros aikštę. Matot, kiek yra daug žmonių, vienuolių, kunigų, viskupų, jaunimo, lietuvių, kitų tautų žmonių, piligrimų iš Lenkijos, iš Latvijos, iš Rusijos, iš Baltarusijos. galime turėti dar vieną Lietuvoje palaimintąjį, kurio galime prašyti užtarimo. Iš tiesų tai yra didžiulė šventė. Taigi, šveskime ir džiaukime šią dieną per kryžių ir žvaigždės.